السلام عليكم خوتي خواتاتي اواني سادتي صباح الخير عليكم كتفرجوا الصباح كتفرجوا العشيه مساء النور عليكم آه مرحبا بكم في النايميخان آه بالخصوص آه في حفله الفيرداخس الفيرداخس يعني اخوتي هي الاربعه ايام يعني كتجي واحد الحفله من آه 13 آه، في 7 حتى 19 في 7 يعني كيتمشاو واحد الاربعه ايام عندك من 30 كيلومتر حتى ل 55 كيلومتر يعني على حسب الاعمار كاين اللي كيتمشى 30 كيلومتر كل نهار لمده اربع ايام وكاين اللي كيتمشى 40 وكاين اللي كيتمشى 50 وكاين اللي كيتمشى 55 خليكم معنا نشوفوا شنو كيجرى في هذا الشيء كلشي يلا انتم معنا يعني خوتي هذا هو العالم ديال الفيرداخس ها هو تا انتباهي واحد آه، الديكور غريب ها هو شوفوه معنا مال هذا مسكين آه، خارج من هنايا يلا سيدي نكملوا انتما كتشوفوا بالنهار اخوتي الدنيا كي كتكون هنايا يعني راه كل اماكن في ميميخن كاين بحال هادشي هنا ده البرنامج اسبوع كله اللي غيكون هنا Yeah. balloon deal as usual anyway, yeah? أنا أجي هكا تكون الصلصة Miguel. Olha aqui duas frutas porque. Né? Aqui tá. A batata cozida, ó. اللي بغيت نقول اخوتي يعني هذه الحفله كيقدر يجي لها من مليون حتى 3 مليون الاشخاص يعني تيخص لهم آه، آه، اماكن آه، الاقامه كاين اللي كيجيو عند الناس يسكنوا كاين يعني على حسب كاين اللي كيدير لهم كامبينغات لوطيلات تيعمروا كلشي تيعمر ولكن يعني يعني حفله كبيره بالنسبه لهم الحفله الوحيده هنايا اللي كتجي اكبر حفله هي هذه ديال الفرداخس في النايميخان ومازال غنديروا شي vlog على النايميخان آه لانها كم اقدم مدينه في هولندا غادي نخصو لها شي فلوق ان شاء الله يلا خليكم معنا يعني اي مكان اخوتي مشينا له في آه، السنتر بليميثن خلق وعامل أي مكان إنك قلنا حفلة كبيرة ما هذا شنو داير هنايا شنو شنو داير هنا كذا ليلة بقيتي معلق جوج دقائق عندك خمسين اورو tell you what I saw When you break it up, you'll see who دابا ما نقول لكم غير تخليكم معنا حتى يظلم الليل يلا بقاو معنا مازالين معنا هذا الفلوق اخوتي اللي كتشوفوه يعني راه تصور على مراحل لان مده هذه الحفله كتكون فيها اسبوع يعني ما كل كلشي يتصور في نهار واحد فلهذا غادي نحاول نصور شويه د الحفله اللي كتكون بالليل وشويه ديال الناس اللي كيتمشاو يلا ابقاو معنا الاماكن اخوتي البوديومات يلا نكملوا الطريق